Spiel für uns und wir freuen uns, heute für euch spielen zu dürfen. Wir sind Kendra. Alle, die uns kennen, wissen, was auf sie zukommt. Und alle anderen werden es jetzt erfahren. Thank you.